Tambahnya payu itu gampang tuh. Semari rapa ayu nafsu kan. Bayangno cah wedok iku ayu, nasape ape, ekonomine ape. Lah sing memenuhi syarat iku ora gelem kowe, paham ya. Lah umpama wong gelem asal wedok ngoten tak pikir kan ya gampang. Kaya ana wong gagal dadi kiai ya kakean tarif. Bayangno diundang wong disangoni akeh wong do pas teko tolak Badru Alina kan ruwet. Nah dene bayangno dadi kiai wis ngimami wong sitok ning musala penceng sementing untuk jamaah komat-komat dhewe adzan-adzan apa? dhewe mona to penak agama niku penak sing mari repot nafsu mon ngene kula niku hakon sing nyelamet kula nganti sakniki namung setunggal ikhlas kula mbayangno di bojo nganti sakniki nggih mboten ate kula roh bojo kula tok atau mboten ngertos nggih pikiran kula sederhana dan mboten gadah target to ada takzim pawen sing lanang sikile jumbah sing wedok aduh jahiliyah niku